Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Abdulaziz do'stlar. Bugungi videoda reviewimizni ishlashda olan barcha muammo problemalarni esdan chiqarib olamiz. Video tomosha qilamiz mazza qilib. Do'stlar, YouTube kanalimizda 100 ta obunachidan oshibmiz. Hammaga rahmat, bizni hammamiz natijamiz ancha oldin bo'ldi. Uzr so'rayman, buni ko'rmay qolibman menga jo'natganini. Do'stlar, mana katta natijalarga erishyapmiz. Buni bu yo'lga erishamiz. Hammaga rahmat, hammaga xayr. Joninglar sog'